Eh. omanyi bano abuloga bajja kutwala evinyo <laughs> muvoole tetukikola katonda wanjawulo yankwogera ekintu yoana batisita yali abatiza abantu ngaababatizawo nebakirize muki mukatonda nomwana we yawonde mujjukire abantu bayogedde ku njiibwa zenatadde erugogo bakwano bange mulekeraawo okugabula sitaani kuba sitaani munafu don't do that mwakola mutya abantu abatatya katonda pasita enjiibwa is a symbol of peace symbol of innocence symbol of faith gwata ategedde kintu ekyo nkujjukiza ddayo osoma ekitabo ekyakuwandikirwa bajjajjaabo ne bajjajjaabo yohana batisa yali akyanaaza abantu ngaabatiza sore nsonyiwamu taata yali abatiza abantu taata nsonyiwamu sore jesus najja yohana batisa naatunabwati waliwo ekyenjawulo ekyatuuse agenda kulaga jesus ayimiridde eri my brothers the pigeon is a sign of anointment eji bwe yava mu bbanga netula ku mwana wa katonda yoani batista nakkiriza nti waliwo nabbi bwe yalanga akoze eki atuse mulekeraawo ku misiririra abantu lwa entertainment musimanya enjiibwa simanya enjiibwa ezikuuma obwakasoli zenanyinizo Angalia dogo. is a sign of peace. Pastor saa kumalanya obudde ne naye nga nyongera okwogera ku kigambo kya pasita bugende the fear of the lord is the beginning of wisdom nze ebinema bikwasa katonda ono josephat namukwasa katonda tinda libiso yesu nokukisi Peace be upon you, my people. Love. Sale la comme mokonzi okoyoka esengo abana abo bazibwa bamukwasiza ekiziba ekiziba Yeah! Santo cielo, sale. mugeze nali nkigambeko ne rediyo rediyo akimanyi nti basiba okoze eki bakwano emikono olwo luyimba luli mu lukongo luga naye namukwasa katonda agambye nti okuva olwaleero ah, mbutufu kamili maze nawe myaka abiri mugumu okuva nenava emakerera emibiri gumu naye nkwagala nnyo netukanga oyimba mamamia netukolagana nnyo byonna wakubyesho nali siraba kintu ngaekyo banda bye sho zonna omulimu gwe nalina mu sho buli luyimba lwokuba nga omulimu gwe nina kunyonyola byafaayo byalwo olwali ogobadde oluti oleeta daniyeri <laughs> werabidde twali mu mbala kamiri mwesatu abangaeneolwekyo terisho yanyumye mu kyona zewali okoze mbedde naawe mu america mu shows mbedde naawe mu anywere naye eyo yabadde yabyafaayo nasanyuse nnyo nti wakubye enyimba zetwateesanga mu studio ga tujja kukola wanyumye nnyo ebyakukuwaza bango omusajja oli omusajja oliwekoso neŋŋamba pasita wano manyi nze mbadde n'entalo n'abayimbi bonna olwa palaso namusonyiwa bebe namusonyiwa bobi byonna naye ate gwe gwe mbadde nsembye omutima gwawe gwonna gunaabi nnyo nensonyiwa kisibyokuweratukolemagabakikyamagula obukumikirizaba oluvanyuma waleesamba タイムエッジを連邦口は熱盛 mukulembeze njalamukwate kidobanene kiragee goshoitwepasaibya kamera bindala n'ebyabantu birala gwokonvatinga naye bro pasta wange ieal webale okumusaa kutulinga misiriaz weebaleku neeyimirira weebalekuera wamazima nkwagala nnyo nkwagala nnyo pasita sege ah, omukulu dokusa kamiiri munyambe nnyo ekyo muki waliwo akalakagako beereza yesu yesu oli mwana gwandiga omusaayi gwogunnaziza kanange mmejipa pile right eh? across the bridge there'll be no sorrow across the bridge Yabade mwe moto oyaya oh, oyo katonda watona yabuja buca enyanja nekisesema katonda wa lazaro yabuja buja nalu atamulate fadiru akkiriza nti katonda alina amaanyi nti kolabo ya wilson ne kabiri tunasala keki anko bukembe badina kyogera dakikemu eh, just kyenkusabira kamilion katonda kyalimenya n'abayimbi bonna kwekubalirana nesibajogiza okulokoka eryo banja pasita kyabere kikikulu nnyo fenna tuli bamulokole twasoma ti kati netuweereza omwana we ajja tweyimirire pasita amina kuba toke masoka mu maaso mu budde bwe katonda ntuuke mu maaso ga katonda agambe wilson na kamilio na kamiriyo kulokoka mumanyi katonda weereza moses ajje abaisirayiri mu misiri farao yawakana katonda natuma ebigenge natuma ebyonziira n'enzige naye walo gye bayita the night of the path webagamba nti buli mukkiriza wandika omusalaba malayika ejja kubuukawo so bakwano bange eno gyemisirimu gwenyufu pasita bugembe kubulansi wasimba ngako bintu byabugweyifa ate siribiyimba wabula jesus emirako teyatandikako ekyamage kyeyasookerako kufuula mumazzi vinyo abo naabalekaawo awo weyandika kubanga evinyo kati abali ku vinyo abo bambi zirengezaako osoka okwasaganya naye nzija nzija ekyamaga ekyasooka tekinaggwa wenaatuukira ku migaati enkumi etaano manya e, amayinja geyafula omugaati nalesa abantu enkumi etaano era nawo walukyali olugendo naye nkyali wali beyakolera ebibinyaabo nkyawalikasa obugalo bwa wilsonekikwasa ekinyuma kikino dr camilion katonda yeyakukoledde ekyo ate naawe n'omuwaana toyizamuwa sente